телеканале «Утер новости» в студии Анна Космина. Здравствуйте. Премьер-министр Украины Николай Азаров посетил столичную фан-зону. Глава правительства заглянул в фан-магазины и на развлекательные площадки. А позже даже собственноручно отчеканил медную монету с символикой Евро-2012. Кроме того, Николай Азаров поинтересовался мнением болельщиков о происходящем в Украине турнире. В частности, фанат из Швеции поблагодарил премьера за организацию чемпионата на высоком уровне и гостеприимный прием. Так, кто выиграет сегодня? Who will win today? Oh. Ну кто? I hope Sweden. Вы на Швецию ставите, я на Украину. Well, we bet for Sweden, we bet for so, we should make the hand and to make a bet. Кто разбивает? Разбивай. Break. Okay. С меня только пиво, если э, проиграю. Как вам нравится здесь? Ну, мы в 11 раз в Украине, и Украина просто замечательная. Здесь отлично. Сегодня в Киеве пройдет первый матч сборной Украины в рамках Евро-2012. Наша команда играет со сборной Швеции. Организаторы официальной фан-зоны на Крещатике ожидают большого наплыва болельщиков – до 50 тысяч человек, поэтому меры безопасности усилены. По правилам УЕФА на фан-площадке и стадионы запрещено вносить легко воспламеняющиеся и крупногабаритные предметы, алкоголь, колющие и режущие предметы, оружие, профессиональную фото и видеоаппаратуру. В киевской фан-зоне играют в футбол, слушают музыку и общаются за бокалом пива. В фан-магазинах болельщики могут приобрести сувениры и логотипы Евро-2012. За футболку или кепку придется выложить как минимум 20 евро. При или Магни дешевле от 5. Среди покупателей символики большинство представители Великобритании. Хватает и украинских болельщиков. Площадь независимости украшает символ чемпионата Созулыця. Это глиняный образ птицы-кукушки, который появился еще во времена Триполья. На Еврочемпионате Зазулыця стала уникальным оберегом для украинского и польского народов. Посетители фан-площадки делятся впечатлениями. Я в таком восторге от увиденного. Я специально не вышла на работу. Я в шоке. Я не ожидала даже... Я родилась в Киеве. Я не, не ожидала даже ни от администрации, ни от... Э, что это действительно будет на таком уровне. Атмосфера хорошая, много людей, все радуются. Гости увидят Украину не только с галушками, варениками и борщом, а и с нашим гостеприимством и широтой души. Результаты матча ежедневно предсказывает 400-килограммовый хряк Фунтик. Пока с заданием справлялся. Верно предсказал победу России и Дании. Он любит э, вот сладости какие-то. Я понимаю, что нельзя много давать, потому что зубы испортятся. Но тем не менее, я думаю, этот месяц э, он будет каждый день по нескольку раз в день э, предсказывать именно на кукурузных палочках. Будет две миски с кормом, э, помеченные флагом флагом той страны, которая будет играть. Вот с какой мисочки ему будет вкусней, с такой мисочки, значит, э, соответственно, э, эта команда и будет в приоритете. В Харькове тоже открыта немаленькая площадка для болельщиков. 27 тысяч квадратных метров в распоряжении футбольных фанатов. Харьковчане говорят, что город похорошел и гостям тут понравится. Будет 5 нематчевых дней, когда будут концерты, когда игры транслироваться не будут. Оператор будет приглашать известных артистов, это будет просто концерт на площади. Тогда 5 дней будут платные. Во все матчевые дни вход в фан-зону бесплатный. Столичная и Харьковская фанзона будут работать до 1 июля. Анна Золотаревич, Виталий Захарченко, Игорь Каркадым. Новости УТР. За первые три дня Еврочемпионата только в аэропорт Борисполь прибыло почти 90 тысяч гостей. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. Все пункты авиасообщения в городах, принимающих чемпионат, работают в усиленном режиме. Цель контроля – максимально упростить и сократить время пересечения границы. Несмотря на сложные погодные условия, все рейсы прибывают по расписанию. А вся процедура с момента стыковки самолета с авиамостом и до получения пассажирами багажа занимает не более 20 минут. В Украине уже отметили День Российской Федерации, хотя официальная дата праздника – 12 июня. Именно в этот день, в 1990 году, Федерация подписала декларацию о суверенитете. В Киеве торжества прошли немного раньше, чтобы потом им не препятствовали футбольные мероприятия. Сначала российские дипломаты отстояли молебен в Киево-Печерской лавре, а позже пошли светские торжества. Больше о российском празднике в украинской столице знают наши корреспонденты. Праздновать День России в Киеве начали с молитвы. В Киево-Печерской лавре зажгли свечи украинские дипломаты и политики. После почтили память реформатора и премьер-министра Российской империи, возложив цветы к могиле Петра Столыпина. Начать празднование в Лавре – идея посла Михаила Зурабова. День России впервые отмечают в стенах этой святыни. Таким образом, хотели из уже традиционного светского торжества сделать духовное. По информации пресс-службы заповедника, чтобы праздник удался, российская сторона перечислила Лавре 2000 евро. Мы это мероприятие обычно проводим в стенах светских учреждений. Это, как правило, какие-то дворцы, это э, места, вход э, участие в мероприятиях строго регулируется пригласительными билетами. Для нас, э, для всех православных людей, Киево-Печерская лавра – это особое место. Э, у нас и Киев, и Киево-Печерская лавра, конечно, ассоциируются с колыбелью православия. Вот сегодняшнее мероприятие здесь, в стенах Киево-Печерской лавры, с нашей точки зрения, ни у кого не оставило никаких вопросов. Языком культуры мы сказали то, что часто политики не могут высказать так, чтобы все поверили в их искренность. Украинские политики отметили выступление артистов символичность. Мол, пока депутаты спорят о русском языке, россияне поют украинские песни. тут ни для кого не было проблем. Сегодня здесь ни для кого не было проблем языка или границ. Мы все ощутили себя одним большим сообществом. И то, что сегодня происходит тут, и то, что сделал чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации, что сделали гости, артисты и все наши общины, это грандиозно. Думаю, это прекрасное предисловие к будущей встрече двух президентов России и Украины. По душе пришлись украинские песни и российскому послу. Говорит, они более душевные, чем российские. Русские песни э как мне думается, в чем-то они э, чуть более грустные, чем э, украинские. Э, украинские характеризуются бесшабашностью, характеризуются выплеском эмоций, характеризуются удалью, э, и это подкупает. Тем не менее, светский праздник все же был. Политики, дипломаты и артисты вышли на красную дорожку в столичном гольф-клубе, чтобы поздравить российского посла, а вместе с ним и весь российский народ с праздником, который Российская Федерация будет отмечать лишь 12 июня. Что касается организации праздничных мероприятий, публика осталась довольна. Торжества перенесли на свежий воздух. предыдущие годы День России по традиции отмечали в Октябрьском дворце. В этот раз недалеко от дворца расположили фан-зону для болельщиков Евро-2012. По этой причине само празднование и перенесли принесли. Анна Космина, Наталья Шкаруба, Новости УТР. Андрей Пирвиц – исключительный фотограф. Он изучал в Украине физику, а фото начал заниматься в родной Германии и Франции. Сегодня Андрей Пирвиц – успешный мыслитель. Его фотоработы граничат с живописью. В Киеве проходит выставка фотохудожника «Этюды Темпофила». Ее видели и наши журналисты. Биография Андрея Пирвица необычная. Художник родился в Дрездене, учился в Одессе, а сегодня живет во французском городе Мюлис. С фотографией экспериментирует уже 10 лет. Я каждый год делаю между 15 или 20 фотографий. Вот это у меня такой принцип. Я э, долго готовлю, когда я делаю снимку, но потом у меня нет э, испытательных я его долго готовлю, потом ее делаю, и она так и есть. Так. По словам знатоков, действительность Андрея Пирвица не просто фиксирует. Для ее изображения он использует технику фото, которая ограничит с живописью. Для этого фотохудожник обесцвечивает картинку или сосредотачивается на одном цвете. Его любимый мотив – полуразрушенные фабричные здания. Называют у нас в Украине называют фотохудожник. Это человек, мыслящий художественными образами, но снимающий фотографию. Но сегодня в современное направление фотографии есть, когда художник раскрашивает фотографию или живописует сверху той реальности, которую он фотографирует. Заброшенное, захудалое помещение, как фабричная цеха, получает частичку жизни, может, в несколько ироническом свете. Имя Андрея Пирвица стало известно благодаря участию фотографа в международных выставках. Персональные выставки фотохудожника прошли в Бельгии, США, Люксембурге. Его фотоработы можно увидеть в музее Германии, Франции и Китая. К слову, Андрей Пирвиц не только фотографирует, он занимается скульптурой и обучает начинающих фотографов. Анна Золотаревич, Виталий Захаров, Игорь Каркадым. Новости УТР. На этом у меня все. Хороших вам новостей. До встречи на телеканале УТР.